Amis de l'interopérabilité, bonjour Cette vidéo va vous montrer tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le visualiseur avancé de G-Orchestra, sans jamais oser le demander. On commence par le menu Espace de travail et par le chargement d'une carte prédéfinie, ici OpenStreetMap sur le monde entier. Dans la barre d'outils, vous pouvez zoomer avant, zoomer arrière, zoomer dans un rectangle à l'aide de la touche majuscule de votre clavier, revenir au zoom précédent, retourner au zoom suivant. Autre fonction très intéressante, ajouter une couche via une recherche par mots-clés dans un catalogue prédéfini. La couche sélectionnée s'affiche et apparaît dans la liste des couches disponibles. Le menu Action de la couche vous propose différentes fonctions, comme le recentrage, le stylage, l'accès à sa métadonnée. De retour dans le menu Espace de travail, vous pourrez sauvegarder la carte dans un fichier, Voilà, le fichier est sauvegardé sur votre poste. Vous pourrez créer un permalien Vous pourrez également partager la carte via le visualiseur mobile destiné aux tablettes et aux smartphones. Vous pourrez également partager cette carte avec le visualiseur avancé. Enfin, vous pourrez accéder aux différents modules d'édition d'OpenStreetMap. Le menu Outils propose le chargement d'extensions métiers à partir d'une liste d'outils disponibles que vous pourrez ensuite utiliser, comme ici avec la loupe orthophoto. Voyons maintenant différentes fonctions comme l'affichage des légendes pour les couches affichées, l'activation du menu et de l'aide contextuelle, le mode plein écran, l'affichage des panneaux latéraux et du bas, l'affichage de la vue d'ensemble, la désactivation des couches affichées, l'interrogation par l'affichage de la table attributaire des objets sélectionnés, et enfin le positionnement par une recherche du nom de la commune. Voilà, je vous remercie de votre attention.